κανάλι Famous Story. Σήμερα θα είμαι ο κατάσκοπος. Και τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε το παιχνίδι. Ναι. Για να το δούμε πιο καλά. Να. Βάζει τα μάτια, εγώ έχει όλο. Α, έχει, είναι που βάζει τα μάτια και χωρίς φως βλέπει. Ναι. Το Spy X λέγεται. Ναι. μαμά. Άνοιξε το, μπορείς. Όχι. Θες βοήθεια. Ναι. Το ανοίγεις. Το άνοιξα. Μπράβο, για βγάλ το, να ναι. τα δούμε. Τράβηξε. να το κάτι. Α, τρεις μπαταρίες. Θέλει και τρεις μπαταρίες. Έχω μπαταρίες. Μπράβο. Τι κάνεις? Το έκανα. Το φτιάξες? Ναι. Α. Βάλαμε και τις μπαταρίες. Ναι. Δεν είχα τρεις. Είχα μόνο... Για τράβηξε το λίγο παρά... Μπράβο, έτσι, έτσι. Για βάλτε το τώρα. Και βλέπεις μες στη νύχτα τώρα. Ναι, όλο είναι μπλε. Μα βγαίνει. Μα βγαίνει. Mm. Τι Είσαι ένα κατάσκοπος. Wow. Βλέπεις. Ναι. Πού πας. Θα κλείσω ότι είμαι Και τα βλέπεις τώρα όλα. Για κοίτα με. Για κοίτα στον τοίχο λίγο. Α πίσω σου, για γύρισε πίσω να δούμε στο τοίχο. Απ' την άλλη. Έτσι. Λειτουργεί. Λειτουργεί, βλέπεις τώρα μες στη νύχτα. Εμένα με βλέπεις. Είσαι κατάσκοπος. Μπράβο. Τιριριριριρι. Ο κατάσκοπος όλο βλέπει. Τι κάνει πάνω στο τραπέζι. ωραίο είναι βίντεο στο κανάλι μου και βάλτε μου like. Γεια σας!